なんか少し新しいことをしてみましょう。私が実況を始めて一度もしてみたことがないんですが、果たしてどうなるか気になりますね。ああ。こういうのも思ったより結構いいですね。もう 2D 世界に閉じ込められていなくてもいいですし、 ちろんするのは前と違うことはないでしょう。コンテンツは重要だから、従って今回の動画では、ああ、これはいかがでしょうかさあ、久しぶりにドキュメンタリーをまた鑑賞しながら、前の動画の時に、あ、ええー このシリーズを見たかった方々はあの奥のせいにすればいい。ゲームでもしましょうか。もちろんこのゲームはただ選択肢を選んで進行するだけのポイントクリックゲームなので、与えられたテーマに向いていないと思うかもしれませんが、むしろそうだからどのようにプレイしても上手だと言えるんじゃないでしょうか。 ああ、要するにちゃんとテーマを注ぐに面倒だからそのままごまかしたと黙れ。ではすぐに始めましょう。もし、なぜか砂漠の真ん中にある銀行を強盗したら何を選ぶだろうか。銀杏強盗がレーザーは一体どこから持ってきたんだ え、ちょっと、まさか。テレポーターなんて、いっそこれを売って儲けるお金の方が多いんじゃないでしょうか。それがどんなボタンなのかは知っておく。シャベルのように単純なものでは間違えて扱われて死ぬことはないでしょう。なんでよりによってゼルダマンが、急に不安ちゃうか。どうしてガースパイプが銀行のすぐ隣にあるのだ 壁一つ壊すのにちょっと多すぎじゃないどうも静かに入る気は全然ないみたいだから、一体どうやって引っ張ってきたのかはわからないけどどうせ壊すならしっかり行きましょうか。うんああ。これが最後の選択肢ですね。変装なのか。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 最大限静かに過ごして抜けられるはずがない。次の作タイトルから監獄脱出だから。まあ、ここまでがプロローグでした。これから本編に入りますが、一つの動画に収めなければならないので、すべての選択肢とエンディングをお見せすることはできないと思いますね。今回はエピソードごとにエンディングを1、2つくらいだけ見る予定です。直接プレイしてみるのもいい経験になるんじゃないか思いますね。おい、you。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 後で昼食でもおごりましょう。お、うん、ケーキかな放送もしないで箱の中に。いちごケーキだと思ったのに、ファイルポカリテレポーターロケットランチャー電話機ドリルケーキでしたね。あんまり頼もしいわけじゃないけど、もう一度テレポーターを変えてみましょうか。さっきからまた登場した唯一のものじゃないですか。この前のようにさえしなければ。え、成功しました。始まってすぐこうして。 に爆発物を扱う人ではないけど、その時よりは安定した環境だ。ああ、定期から取り出したロケットだから特に違うことはないで。ちょっとやめろ複雑なものとはよく合わないのか、ドリルくらいならどうでしょうか。こうしたらそのまの下の番号に落ちるです。運が良かったですね。あるのはバールをなんだあれは。青いスライダーを右に押すだけで好きなだけ不透明度を調節できます。 どうして不透明と透明をわからなくなったあ、落とした。作った人たちもみんな内閣に行ってるのに直せるものか。何か呪いでもかかったんじゃないでしょうか。おお、やっぱり単純なものの方がよく通。 逃げてはいるのに、このまま出口まで行けるでしょうか多分すごく追いかけてきてー、ちょっと。上に行きましょう。もしかしたら成し遂げら、ゲームが私を嫌いみたいです。そうでなければ今まであったほとんどのこと。なんで打たないのだで、行き止まりだね。ドアから入りましょう。インセプションコスプレは9人あ。準備しろって、一体何を、スイスチーズコスプレなんかはしたくないんだけど。 何が始まるんです第三次大戦えちょっと銃のないのに一体何をするおこうして脱出に成功しましたねまだ見れてないエンディングがもっとありますがさっき説明したように続けて進行します思ったより時間が少し残りますね もう少し見ていきましょうか。携帯だけで一体どうやってまさか電話で自殺したりはしないでしょう。Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van when suddenly she spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! Uh, So the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? あいつは誰だ Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. 問題なら、状況を出すほど不利になるのはこっちだから、何を選んでも結果は女川隆一が何とかしてくれるでしょう。Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? <sighs> well, I... <laughs> I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. Take that! Is, is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... He tied tie the knot from the outside of the bag. What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, uh, how did he do it? So it's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. I was in the bag. He was unconscious. This is absurd. You right. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But, but why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. Unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't, you can't, this, this can't be happening to me! That certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin, 他人の人生を台無しにしたが、脱出には成功しましたね。時間が少しギリギリだからそろそろ次に移りましょう。進行するほどエピソードの分量がだんだん大きくなると聞きました。果たして今回 As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. thank you. 通刑務所を出た後なら、できるだけ人目につくようなことは避けようとするけど、少なくとも120億円宝石を盗もうとはしないでしょう。うん。バイクが果たして役に立つでしょうか。ジャンプ、キックボードで。 く、そもそも方向から間違えたじゃん。全く同じ方向に打ち込んだのに今回はなぜ成功したので Whoa. Uh, we got a breach headed towards the medieval section. これをスクーターの上で。鎮圧棒はありませんが、もっと大きいの。ランスは振らなくてもいいのでもっと使いやすい。もともとランスがあんなに曲がるものじゃないみたいだけど、とにかく進めましょう。 このスクーターであれくらいのダイヤモンドを引くのは無理だし、カゴに入れる方がもっと合うんじゃないでしょうか。見た目と違ってこのスクーターを思ったよりすごいもの、ケーブルを使ってみましょう。簡単ですね。And after that, they just stopped and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night garden is much less dangerous than driving a... まず出たことには成功しましたね。いつから GTA になって。この状況で石がどれだけ役に立つかわかりません。死んでしまったね。ちょっと。This is gonna be a real piece of piece! Wave goodbye h e a d Waker! Hoot! Hoot! ヘイローを信じてみる。 なんだこれは You big head wankers! I'm gonna turn you into cat rye! Everything above your neck's gonna be a fine red! もともとダブルシールドは使い捨てなんですけどね Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. You leave me no choice, sir. ちょっとちょっと、この石一つが億ドルを超える。一緒にとてつもない金持ちになれるんだよ。Bribery is a federal offense, sir. Hands where I can see. やっぱり逃げるべきか。足がかなり高く見えましたが、大丈夫でしょうか。ダイヤはどこだ今回はむやみに攻めていく選択肢だからか、タイムアタックの比重がすごく多かったですね。さっきと違って2つの選択肢しかないんだけど、このルートも分量は同じなんでしょ。ああ、こっちを先にすべきだったかな。機械じゃない選択肢が1つしかないです。 なんだ生きてるってあれってほとんどクリーパーは失敗のゴンゲだが今回はなんだかいい予感ですね Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this p o Please, shut up. あの二人の警備員を突破しなければならないんですが、周りには銃、飛行機模型、爆弾がありますね。すでに爆発させて成功したから、2回目だとできない理由があるでしょうかあ、 これはさっきのクリーパーのせいで、これ何かトリックじゃないでしょうか。爆弾もそうだし、これがデモリションマンでない以上博物館でまともな中を得られるはずがないじゃないですか。模型飛行機が役に立ちそうにもないですし、もしかしたら終わるまで待つのが正解かもしれません。大幕が終わるのも行動に含まれるか。それではこの2つのうち1つは正解なんですが、ああ、銃は振り回す用途に使うこともできるでしょうか。やっぱりないね。それでは。 まあ正解は見つけたみたいですね。まだどういう風なのさどうするのなんで、今度はかなり単純。えちょっと。ああ、ギミックだな。居眠りしていても目の前で通り過ぎるのを放ってはおかないでしょう。隣の部屋に行きましょう。ここはかなり小さいですね。目的地にも近いです。 アトロイドからやってみましょうか。ええー、ちょっと近すぎるんじゃない今までやってきながら分かったのは、ひときわ変わっていたり、他の選択肢とは特性を共有しない方が正解の確率が高いということでした。とはいえ、あのバルがハーフライフなのでしょうかただ工具なんでしょうかどっちかによって結果が大きく変わりますから。さっきのエピソードでも平凡だったから、今回も信じてみても良さそうですね。博物館にバルが展示されているのだ。なんです マリオ。あのドアにどうやって入ろうとし、尾行だね。もともとルートは静かに潜入するものだったようだが、いつから前よりひどいこどうして生きて、ああ、世界最高の博物館防衛兵器ですね。近代時代逮捕。泥棒が巨大キノコを持ってきた時に備えておいたみたいだけど、本当にセキュリティが高い博物館です。 uh, sir, y you might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god, it's over 9? Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! え、キュなんだ。いきなりぱいだ。サイレン音が聞こえるみたい。なんだあれ、本当に防御兵器があるとは思わなかったけど。ダイヤまで持ってきて抜けられるでしょうか。 ミッションは失敗したけど無事に生き残り。キノコが正解なので一つ流しましたね。もちろん失敗ですが最後まで見て次に行きましょうか。もうステルスは試みさえしないのか。チームとゾウがゾウを送ったった。ちょっと彼は This video is fucking stupid. Yeah, pretty much. No seriously this shit must be stopped. Yeah. Yeah. Am I the only one who noticed?今の放送に出ているところなのにこれでもいいのかな坊や 대본대로가는거아니었어?게임の最中に急に全く関係ない場面が出てきたら何か没妙が壊れるんじゃないもともと設定が何だっけ글쎄.まあ別に大事なことでもなかったと思うよ。막간이랍시고넣은게있다위라니. Through the gates of hell. 응. As we make our way to heaven. 이뭔소리야?そういえばあいつ。 信仰者たちが全員行方不明になったという通報を受けました。したがって適当に渡してゆっくり休もうとした私の計画は失敗して、本当にエンディングまで見ることになりえ、ここはどこだ Well, well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them down. any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need uh, to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison, and <laughs> even stealing a Tunisian diamond. <laughs> We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, uh, how you want me to bring you in? だんだんスケールが大きくなるんです。このままでは最後のゲームまでいけないかもしれませんね。 今回の選択肢はイヤホン、キャノンボール、ロープガンと粘り強い手がありますね。頼もしいのが一つもないけど、まずロープ剣の方に行ってみましょうか。どうやって生きているのもしかしたらスティックマンたちは頭に原油が入っているんじゃないでしょうか。とにかく一体どのようにあれでドアを開けるのかはわからないが、その中ではあの電気ショック機が一番目立ちますね。電子式ではあるけど、こういう飛行船のドアがこんなに簡単にハッキングされるんです。うん 子供たちのおもちゃに短絡される飛行船だなんて、軍隊が気を使う必要があったのでしょうか。ボンバーマンかなそういえばこいつは爆発物とは全。スプレーフォームは見た目は役に立たないように見えるが、今まで起こったことを考えてみると、むしろこの、意外と一番普通の方が正解でしたね。だいぶ。おどうにか入ってきましたね。一つ一つ進行してい とにかく、目標は犯罪やんぎゃに対する証拠資料でしたよね。あのコンピューターから何か得ることができるんじゃないでしょうか。かなり色々多いですね。ああ、見つけましたね。もうこれを抜いて彼らに、ちょっと、ちょっと、やめろーエレベーターより階段を利用するのが健康にもっと良いとは言うが、換気口も含まれますか違うと思うんだけど。 もう説明もちゃんとしてくれないですね。あのルビーもすごく大きいですね。ところであれが証拠として十分でしょうか選択肢が一様にな連なあれ。お超能力が生まれましたね。これなら。r 魔法鉛筆で橋を作ることもできると思うんだけど、機械や爆弾が合わないのを見ると、意外に魔法の方には通じるんじゃないでしょうか。え あ、テレポーターが今まで低調ではあったけど、強盗にキックボードを持ってくる奴があの通りをジャンプで通るはずがありますか。押してみてよ。エフェクトがさっきからずっと変わるみたいだ。なはずがあったんでした。どうやって、なぜ ducks flew by. このゲームがこんなに私を嫌いになったのはいつからでしょうか Hey, think you could let me out of here? えあいつがなんでここにいるんだなんか鍵のかかったドアを結構頻繁に見ますね。ここでは血管塊失敗作でも、いつもバカの方が成功するこのゲームでは違うんじゃないです。そのままですね。さっき魔法鉛筆の時も失敗しましたが、ちゃんと動くものを描きはしました。また魔法の方に。 こいつを一体どうしたらいいんでしょうかプリンターなんでしょうかああ、プリンターじゃなくて。何かちょっと痛そうじゃないですか部屋にレファレンスがいっぱいで、このルビーはどう映せばいいでしょうか全部機械ですね。ああ。やっぱり同じ機械でも引き金付きのものはもっと危ないですね。こんな比較的単純なものが。え これは、他のゲームから取ってきたのではないようだが。おお、便利ですね。ところでまたお。あ、Hey you, stop right there! What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. あのヘリたちはなんだ消去を得るまでは攻めないんじゃなかったっ やっぱり経のをかけて無事ですね。襲撃をこんなに早くするなら、ルビーを先に狙ったらダメだったんでしょうか。今回も選択肢がちょっ、もっとも機械的じゃなくてリファレンスじゃないのがこっちなんですが。だんだんこのパターンも変わってますね。プロパンタンクでここからどうやって脱出するのかはわからないけど、もしかしたらそうだから正解ではないでしょうか。さっきはキノコで博物館から宝石を取ってきたんですが、マリオの方は信じられるかもしれませんね。え そういえばフォールアウト関連は今度が初めてですね。あわあ、前作よりもオリティにたくさん気を使いましたね。確かに作るのにかなり力を入れたようです。時計バッテリーで故障するものだから当然のことでしょうか。Wilson, we've got to get out of here. Got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. それでは、フォーミッションは、えこれは本当に危なそうですね。実は私もすぐここから。 しいと。ダイヤの時もそうだし、大きな宝石たちも、あ。あずっと同じように繰り返すのもあれだから、早く他のルートで行きましょう。これは何でしょうかラベルが引っかかれていたのに。ちょっと、名前がなんか。ああ。さっきチームフォートレスキャラクターたちが見えるは見えたんですが。

こいつは帽子が2つですね。対象であるんでしょうかファッションセンスが本当に変わった。え、バレたか宝石が岩より高いじゃん。なんで見れないんだ。ちょっと、そっくりだけどどっちが主人。案外こんなことも考えておいたんですね。静かになりましたね。他の奴らはどこへ行ったんだ Let him go. What? We got what we came for. We just can't pin him to any crap. He's not worth the trouble. エンディングですか時間が少しかかりましたが、前作に比べて確かに大きくなったスケールが目立ちますね。進めます。次のゲームも楽しみですね。さっきはちょっとうまくいかなかったんだけど、今度はまともにせ。隊長たちですね。そして目の前で2人が死にました。ああ。ちょっと、もうロケットが内蔵されているのになんで大砲で撃ったんだ。 それよりなんて砲弾に推進機がついているんだ。レーザー砲もついてるのか。武器や推進体までついているものなら普通砲弾とは呼ばないですけどね。もちろんゲームが物理法則を破ることに対して質問してはいけないで。いつならあの前のを言ってるんでしょうか。おお、そういえば何かハムスターボールみたいでもしますね。今度は潜入よりは直接リーダーをつかもうとするようですが。 a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, no, I'm serious. このキャノンボールも見た目より丈夫なのに、岩塊くらいは耐えられるのではないでしょ。ブースターは信じられないし、トゲはどうして選択肢なんだ。ギリギリでしたね。確かにさっきよりは妨害がもっとひどくなりますよね。え、なんで廊下にドアがあんなに多いんだ。ワープなら、テレポートと何か違うのがあるでしょうか。また壁に挟まったりしなければ。 あれは一体どこからいたんだ実はあれが正解だと分かっていました。残りの選択肢を。古典的ですね。ビーバーがドアも開けられない組織だなんて、飛行船は一体どのように作ったのでしょうか。メタルベンディングならアバターですね。ま。これはなかなか変わったパロディですね。古典クレイアニメだなんて、もちろん成功はできませんけどね。 思ったよりは長く答えましたね。ケット行こう仕上げは自殺でしたが見事にやり遂げましたね。ねえ、あ。ダークとヨーヨーか、どっちも頼りないですが。今度もバカの方が正解でしょうか。ヨーヨーでどうやって勝つかはわからないけど。ああ、バザーズでしたね。攻撃。確かに強くはないですね。 それではこれもパロディでしょうかボートと逃げるのは選択が不可能ですね。それでは残ったのは3つなんですが、ええー、確率に依存するフラッシュがいい選択なのでしょうか。あ。確かに運もあまりいい方ではないですね。ガードがそんなに大きく役に立ちましょうか。受けるダメージが大きさはするけど。あ。 ホテルロケット、フェンスロケットの海外翻訳名でしたね。どうにか勝利しましたね。ここはどうして切れてるんでしょうか。そういえば、スティックマンに筋肉があるんですかね。なんで足だけ大きくなったゲームの公式を考えてみると、グライダーのように平凡なのが正解であるはずはないでしょう。 あいつらはなんで何もしてないんだ。そういえば組織のリーダーを追うで受けた妨害だ。そんなに選任される対象ではないようですね。そうか、葛藤様子を入れて一種の二者択一の状況を作ろうとしたようですが、 問題は、葛藤がここで成立しますかすでにこのクランは軍隊に狙われている状況で、構成された組織員たちは、そしてこの飛行船がどんなものなのかは一緒に分かったじゃないですか。もしヘンリーがクランを選ぶとしても軍隊の立場ではキルカウントに1人追加されるだけですよ。組織員たちはずっとそこに立っているのでしょうか。え、ちょ。 まあ、あの細い腕で何かを持てるところからが奇跡でしょう。どうやって電車で降りるのかわからないけど、せめてセーフにせえー、一体これがどうしていい考えだとわあ。 前作と違ってここではエンディングの内容が完全に変わるんですが、次の作の進行はどうなるのでしょうかなんでインターミッションがあるんだよ。生放送じゃないですか。視聴者たちの配慮もしてください。なぜあ、Hello, Henry. Welcome. to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stick. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until cell found. これはちょっと意外ですね。まず今までの展開方法とは違う姿ですね。 銀行を襲おうとして刑務所に閉じ込められるように、前作は直接ストーリーが続いたんですが、エンディングによって全然違う結果が出たのは今回が唯一です。だからかこのエピソードはこの前のエンディングとは特に繋がってないと思います。直接的に協力する同僚もこれまではいませんでしたね。うわぁ、すごくクールだね。一緒に連れて行ったりはしないのか。お選択肢の一部でしたね。 人で進むのはすでに多く見てきたから、一緒に入れる仲間がいることも確かに新しい経験でしょう。Thanks. <laughs> And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. <laughs> That's funny. あれは何のゲームでしょうかとにかくあの二人を通らなきゃいけないのに、ゲームではゲームで相手してみましょう。マリオパロディは博物館きもせ、あ。背が重要な状況ではないので多分失敗でしょう。 一つ気になる点は公式外までも適用されるでしょうか。もうヘンリー一人じゃないんですから。うんああ、これは。この場面一つだけでもネットでかなり有名でしたね。なんでこれがそんなに流行したのかはよくわかりませんが、 公式が壊れました。このゲームに残っていた唯一の一貫性が消えましたね。もう残っているものとは気が向いた時だけ理屈に合う選択肢との鬼ごっこですよ。If 君が行った方がいいと思う。まず単純なものから選びましょう。誰が投げて誰が入るのかわからないけど、少なくとも力が足りなくはないでしょう。死んだの力が強すぎたんですね。 もう少し計算された方法を使ってみましょうか。使用者がヘンリーだったらすぐに内閣に入っていた。スティックマンたちはもともと先端技術と総国なのか。別にヘンリーのせいではなかったんですね。え、あ、ちょっと。まあ、もうドアを開けてで。えー、一体どうしたあ、各種武器を選ぶのか。もちろんヘンリーなら何を選んでも大変ですよ。 飛んでいく手榴弾を石弓で当てた少しの変数があったけど、それなりにうまく扱うようではしません。させていしくも説明はしてくるよ。ヘンリーが銃を使った時ことがうまくいった時は全然なかったと思うけど、敵が悲劇戦争映画主人公に変身する可能性はないから。どうして360ノースコープでもなかったですよ。 直接小順帯で回りました。I miss back in the day when MLG was はテイザーと狙撃小中でしたね。パターンとは最も遠く離れた組み合わせです。 Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. そういえば衣類と呼べるものは帽子と靴しかないですね。それでも安全に行きましょう。遠くから通り過ぎると不自然でも大きく疑ったりはしないだろうから。え果たして胃腸が通るのでしょうか囚人たちには聞いたのに。そうだな。一体何のバカがドアを開けたんだろうか。 From the cafeteria? nice try, inmates. やっぱり帽子一つでは大変なのかな。There is convict here. まあ、この時点ではすでに両親や倫理など、わあ、こんなに大きな事件だとは知らなかった。無事に受けられるでしょうか。うんすぐ横にいたじゃん。いつ捕まったんだ。あの膝には灰は凝らせましょうか。あ あの橋より弱そうな足があんなに強いとは思いませんでしたね。ステロイドの手当てたら本当に普通ヒゲの生えた老人と若い女は結構簡単に区別できると思ったんですが、どうやら違うみたいですね。本当に便利なタイミングのライトですね。Yes, I s No, let's get out of here. 今度は方向だけ見せてくれますね。脱出手段では、オートバイ、トラック、絶壁。ええあの下に何かあるのでしょうかちょっと、なんでレミングス・ジャック・セプティック・アイに絶壁。トラックで行ってみましょうか。人が集まっていて少し危険に。Hello everybody, my name is Markiplier welcome. なんて刑務所に YouTuber がこんなに多い Uh, who's driving? これ以上 YouTuber はいないでしょうね。まさかこの場合。ああ、真剣なストーリーです。There has not been an incident here in 50 years. And the day you 犯罪者にしては今日初めてやった人を相手にかなり義理があるやつですね。ただ出て行っても大丈夫な状況だったのに。ヘンリーが本当にい仲間を見つけたみたいで 何か手が定石より上がっているんだ前作に続き新しい試みが目立ちますね。ところで今回のエンディングは前作との連携が全くないレベルなんですが、どうやってストーリーを終わらせようとしてるんでしょうか。まだプレイもしてないのにもう答えを得ましたね。3番目のエピでのエンディングが次に繋がらないのも、正式ストーリーが一つではなく、20個は超えるからでした。最後だからルートは一つで終わりましょう。私の正式ルートは、政府から赦免されたエンディングと、 同僚エリと脱出中に囚人たちが全員解放されたエンディングです。ミッションの内容がどうなるか気になりますね。まだ雪原なのか Wait, you have a tank? You said you stole this from the Top Hats? That name sounds familiar. うん I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Criminal organization, right? And you crossed them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they're at. These tracks should lead us right to the secret top app base. We might even find that's it. The transport train. I think they're supposed to be... There it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've amassed. There's our payday. Let's take it to them. そういえばこいつらはリーダーを取ったのになんともないですね。やっぱりあまり大切なやつじゃなかったか。おい、you hear that? What is that? あれは一体どういう原理で作動するのか。あーちょ。あ。すごく没頭してました。やっぱり最終章だからか演出と音楽が確かに上手ですね。そして、エリーの非常に得意な座席選びに誰も意味がないのですか本当に打つとしたら反動型あの列車砲カートを除いては走行に直接的な脅威は加えられないでしょう。早く入ります。 やっぱりフラッシュサイトに電車デザインを任せてはいけなかったのか。エリーの内装がまともな方がいいから、よし、敵に武器を握らせるのは大きな失敗だということを見せてくれ。今の目的はエリ内出血をさせないことだったよ。エリー下半身がビブラニウムだったっけ I'm on the way. Well, that's one way to do it. Now, how are we gonna get all this money out of here? この前喧嘩した幹部がアイアンマンになって帰ってきました。多分顔に鉛筆を打たれた以上すごく怒っているでしょう。一刻も早くここから抜け出さないといけませんね。もちろんこの事実を知らない二人はお金に夢中になってちょっと、フォース仕様が公式だったのか、他の正解みたいに一回性パロディだと思っ お前たちはわからないけど今はそんなに余裕を持っている場合じゃないよ。この財布もパロディでしょうか Man, this is gonna take forever. あいつはまた。皆さんは喧嘩をするときに相手に鉛筆を投げないでください。後でロケットレーザーサイボーグになって帰ってくるかもしれませんから。普通逃げようとしたとき巨大風船を考えはしないでしょうが、特にヨってが鉛筆に当たったサイボーグなら。 上がってはしましたね。So, now what? やっぱり、そういうことも考えておいて行動したらして。え This doesn't belong to you. さっきの選択肢はただフェイクでしょうかもしかしたら隠されたルートがあるかも。ただのフェイクですね。とにかく、この状況で風船を割ったからといって良くなるとは思わないけど、パターンも戻ってきたみたいだから信じてみましょうか。少なくとも。 深メのコーラとヘンリーにはお互い良くない過去がありましたよね。それでもまた再登場したから何か意味があるんじゃないですかね。ヘンリーがどれだけ習ったのか見てみましょう。おお。何か間違ってもそばにエリもいるからなんとか。あ。でも今回は自ら頭に入れてはなかったですね。結局正解は肉弾戦か。 Seems like we're out of the danger zone. That should do the trick. あんなに簡単だった。さあ、これで私のヘンリー・スティックミンシリーズは終わりました。意外と最後のエピソードはすごく短かったですね。まあ、エンディングの個数がすごく多いからどう見れば当然なことでしょうか。 ゲームを全部お見せできない点はご了承ください。それにもかかわらず随分長くなりましたね。今回の動画はここまでです。動画祭ならもう次の動画に移るでしょうね。ご視聴ありがとうございました。ああ、そして。